Um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyawa berkan ke hari wana YouTube channel wana berkan tidak mati ya Iba insya Allah mun kunur semut da ini tega. ni ini tega di dan do TikTok Ah, konsep karen TikTok mat karin tegi nera. Insya Allah udah wadin video kan udah wadin dengan ini da sai nya fosin ho ha. Anan kan ni sai mat kan tegi na guna kan do TikTok Insya Allah dai. ah ini video zo sai Ah, ini da ini da YouTube. insya Allah udah. mat kan dai ni ah. guna tiktok ki bani mi fa anda deni sin fa anda tiktok light zamo de wasin bane a ah, tiktok dai ngade ni bani fa anda ani ah, be kan tiktok o hinkano tiktok light go no tiktok mbo go no ইনশাআল্লাহ ও দেই ও দেনে গানি দকানা রসাই আরমসদিন এন্ড আরম গুনি বিরা গানা গানা কান্ত মা বনে দারমা কারি সারম জিহারসা মুরসাই ও ন গানা মাতক কনি বিরেই তেরেকে ইউটিউব قناه থকা মতি নিমা লজ কক ইনশাআল্লাহ ও দারম সি নি আরম দারসে লাকি ও ন গনো গাবি কা গেন মুদু বিরেই বব গি দকারান সাই ইরোনি ইউটিউব চ্যানেল ওনে ওয়ারা খং সি দরমতে চা ইউবা ইনশাআল্লাহ ও রেঙ্গো নি না সাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কারি কোয়েশন তনি বনি ভিডিও আগা আম তো ইনশাআল্লাহ সামত কামঙ্গ গনি মোবা চি নিসেন সামত কামুবা গাই সি ইয়াও দে aden ko yake na application kan signa tiktok sanwat kan gon misali wadai an ah, to inshallah ngi di kan sa application ay application kan signa tiktok akine ngi di wan tiktok ay in kan ngi di wan tiktok light. an ah, di wan tiktok light day furo ngi to se kan nur sara ah, inshallah tiktok lite wi jabo se kan bosdu hay kul nora hay kulara sino do cha bose to inshallah dai den ko tiktok hanna do mm, no kan dai hantum tiktok ko no dai inshallah dai den kara cine ah, inshallah dai ngene ya den ko inu haywara inshallah dai ngidi nango jer jer zin zawo den furara cine a ah, du furara ngidi nango ah, kan hantum settings wo den ganda wana kar to inshallah den ganda wa kan ngidi wana kan hantum se balance wo den ngidi ngene nango te danga dai a fore zone kara dan no dan ya posati zo dini Ah, insha Allah da nigidi na duma tayno din a ah, dinna bon karati nigidi kan se kon sarmat kam misalin go da kinir ma hangara feri ah, an to insha Allah da feri a warcin sarmat kan go nigidi a cinin gidi ngana nan go kerib se kan coins 00 a coins 00 ngano go no dini to insha Allah dun gon ganna nan go mat kan go nigidi a cino nokin noral halo dan den di ngana nan go to insha Allah dinna bon kan nigidi bisandi se bisandi kanda ngana nan go an to insha Allah bisandi kan nan go ndidi kan nan Hassan katika misali go ni godi nango 00 noon ni godi nango nango dan usd dollar en dollar hay waɗi uh, en dollar hay waɗi modan ni total balance ndingana hamtuno sekel balance ono a uh, 00 hay kunno siri wona account ora to inchallah wadde en du hay fof kan goni wona account ora de en mbani ma kanigi dinango nawki hamtumo withdraw nigi dina wedi ni songo yicabu se kirisirin ga nanu zama ifo sara amma din haifo doru garan do ya kandari se ibi tikci kan ganari gin ga nan diran dir gin furara to insha Allah dai nan gonda kata video zo mem dai ma video zo kane nim sidinya nim dari se subscribe nim zinjan haro samir se wori no gana ma tukul kin video sai ke youtube kana se man tinim no ku kulum a nim sidinya mo nim se like him nim kam nyawo samir se wori no video zo no gabi kanga nam gay nganam to borbo do youtube channel wone wara wonno gil mono gabi kanganam do video bo bagada aran sa youtube channel wone wara ana to nangon ngana assalamualaikum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh karin cer ko ber won video sa yido